დაიცოდე მე ვინ ვარ შენს ყურსას მენებში ვზივარ ყველა კონკურენტზე წინ ვარ დემბოი შეშლელი ვარ რაც არ უნდა გითხრა ამ ბეიბი იცოდე რომ სიტყვამ შეიძლება ყველაფერი წაგართოს რაც გიყვარს ასე რომ იცოდე მე ვინ ვარ რაც არ უნდა თქვან ამაცი დედა მოუ მე აკვარდა ისევ თემას ხოდა ჩორცას და ახლა თვა მოდა მე მკიდია ყველა მსგავსი ბოდვა სიჩუმე მინდა დავიღებ დოზას რომ დავბრუნდე ფორმას რაც არ უნდა ილაპარაკონ რაც არ უნდა ილაპარაკონ მე ვერ მომჭამს let out in baby come to them boy war martla baby tu ar khabi am zales my lady იმიტომ რომ კიდია ყველა hate call me T baby დავყვები ხებს როგორც ქარი დავყვები როგორც გზები მე მინდა იცოდე მე ვინ ვარ შენს ყურსას მენებში ვზივარ კონკურენცზე წინ ვარ დემბოი შეშლილი ვარ რაც არ უნდა გითხრა baby იცოდე რომ სიტყვა შეიძლება ყველაფერი წაგართოს რაც გიყვარს ასე რომ იცოდე მე ვინ ვარ მე Don't cry my baby Don't cry my baby მე ვიცი ხიდო ვწდები მაგრამ ჩემს გამო don't cry my baby don't cry my baby baby don't cry my baby don't cry don't cry don't cry my baby don't cry my baby